أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم assalomu alaykum muhtaram birodarlar bugun sizlar bilan libanu zakar ya'ni kundur haqida uning shifo baxshligi haqida suhbatlashamiz kundur yamanda madinai munavvarada o'sadigan liban daraxtidan chiqadigan shilim hisoblanadi u jinlar uchun o'ta xavfli hisoblangan o'simliklardan sehr ta'sirini ham yo'qotish xossasiga ega uning hidi xushbo'y bo'lib zaharli narsalarni jinlarni uyidan ketkazadi jindan ta'sirlangan bemorlar bor uyga tutatib baqara surasi yoki fakku sehr ruqyasini qo'yib qo'yilsa bemor allohning izni ila shifo topadi oshiq jinlar bezovta qilayotganlar asalga qo'shib iste'mol qilsa va har tun uyqudan oldin uyga tutatib so'ng yotsa jin zararidan salomat bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar kundurdan homilador ayollaringizga yegizib turing qornidagi bolasi er bo'lsa qalbi zakovatli bo'lur qiz bo'lsa xilqatini chiroyli qilur ojizliklarini ketkazur dedilar bu hadis meditsina tomonidan tasdiqlangan haqiqatdan xotiraning eng samarali davosi kundurdir ayollarning husnini go'zallashtirib yuzidagi husnbuzarlarni dog'larni xiraliklarni ketkazib tiniq xushsurat holga keltiradi albatta uni asalga qo'shib iste'mol qilish lozim yoki yuzga suriladigan maskalarga qo'shib suriladi kundurning bugun aniqlangan shifobaxsh jihatlari saraton kasalini to'xtatadi ximiyoterapiyaning o'rnini bosadi tanovul qilib yurgan saraton bo'lishdan saqlanadi ko'k yo'tal kasaliga shifo og'izdan noxush hid kelishiga shifo surunkali bosh og'rig'iga shifo oshqozon va uning ostidagi bezlarga shifo bachadon kasalliklariga shifo farzandsizlik bepushtlikka shifo teri kasalliklariga shifo teridan oq dog'larni ketkazadi revmatizm kasaliga shifo yosh bolalarni peshob qilib yotishiga shifo ya'ni qovoq bo'shligiga ibn abbos deydilar kundurni shakar bilan qo'shib iste'mol qilsangiz xotirangiz mustahkamlashadi peshob yo'li kasalliklariga shifodir homilador ayollar iste'mol qilsalar tug'iladigan bola aqlan solim vujudan sog'lom bo'lishiga yana bir hadis vorid bo'lgan qola nabiyu sollallohu alayhi vasallam homilador ayollaringizga kundur yegizing albatta tug'ilajak bolaning aqlini ziyoda qiladi demak homilador ayollar iste'mol qilsalar tug'ilajak farzandning aqli ziyoda bo'ladi ushbu hadis sharhida bola yaxshiliklarga moyil ziyrak olim bo'lishi aytiladi